Simba iliyoingia kwenye uwanja wa St Mary Uganda ikiwa haina pointi ilitakiwa kushinda mchezo dhidi ya Vipers na kujitengenezea mazingira na matumaini ya kutinga katika hatua ya robo fainali. Mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba Amir Maftah ambaye kwa sasa anaichezea timu ya Mwanza Veterani ya Mwanza anasema licha ya ushindi huo kwa klabu ya Simba ugenini, bado juhudi zinahitajika kwa vile timu zote katika kundi C zina uwezo wa kutinga katika hatua ya robo fainali. Kundi hili bado lina nafasi ya pili, haina mtu, yaani kwamba Simba ana nafasi, Horoli ana nafasi, pia na Paipa ana nafasi. Inawezekana kabisa hii nafasi ikawa ni ya Simba kutokana na bado ana advantage za mechi mbili nyumbani na kwenda kucheza mechi nje ya away, lakini haimaanishi pia na Simba iko nafasi, inatakiwa ajitume na ajitolee, sababu kama unavyoona timu zote ni ngumu na kila timu inataka matokeo so nafasi iko kwa kila timu, lakini na, na, na, naomba Simba wajikaze waji, waji, waji waweze kuhakikisha kwamba mechi za nyumbani wanashinda na pia za away wanaweza kupata hata point moja, maana hii bado nafasi kwa kila mtu anaweza kuwa kupata nafasi ya pili katika kundi. Baadhi ya wachezaji na wadau wa timu ya Mwanza Veteran wanasema iwapo mshikamano na juhudi uwanjani zitafanyika, Simba inaweza kufanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ukiangalia mchezo wa jana wa Oloya na laja Casablanca, ninaona kabisa pale laja akienda akienda Gine anaweza kupata hata pointi moja. Kwa hiyo kwa Simba kinachotakiwa kufanyika ni kwamba ashinde mechi zake zote za nyumbani ili aweze kupata pointi tisa. Hakuna mtu asiyependa kwamba timu iwe na matokeo mabaya. Cha msingi sasa hivi ni wakati wa kushikamana, kuanzia viongozi, wachezaji na mashabiki, tuungane pamoja ili kuiweza kuifanya timu yetu ya Simba iweze kusonga mbele, kwa sababu bila sisi kushikamana hatuwezi kufika pale ambapo tunapataka. Hili kundi bado ni gumu sana, kwa sababu roya unaangalia akacheza ugenini kwa Raja Casablanca akafungwa mbili bila. Raja Casablanca alimfunga Simba hapa nne bila. Kwa ukiangalia, ina maana mechi ya Uroya na Simba ya hapa itakuwa ngumu vile vile, tofauti na watu wanavyotegemea kwamba mtu kwa Mkapa akija atoki. Hizo ni slogan tu, lakini mpira hauchezwi katika staili hiyo ya maneno. Simba sasa imejivuta hadi nafasi ya tatu kwa kujikusanyia pointi tatu, wakati vinara wa kundi C ni Raja Casablanca ya Morocco iliyojikusanyia pointi tisa baada ya kucheza michezo mitatu. Abdallah Tilata, Star TV, Mwanza.